otayotgan tong ham, chiqayotgan quyosh ham siz bilan bizga nima qilib nido qilib otadi, quyosh chiqadi deydi. O bandalar, o insonlar, man kelyapman der ekan. Tong ham, quyosh ham. Man chiqyapman, kelyapman, tong otyapti. Mandan foydalanib qol. Man ketaman, qaytmayman. Man ketaman. ya'ni ketdi mana bugungi kunimiz qachon edi tong otgan bo'lsa mana bu soatga qadar keldik to'rt soatdir besh soatdir vaqtimiz ketdi uni ortga olmaymiz. biz samolyotga bilet oldik deganimiz bilan u samolyot bizga qarab turmaydi vaqti bo'ldimi u uchadi poyiz ham xuddi shunday bilet olib qo'ydik bo'ldi bilet manda qayerga ketadi deganimiz bilan u vaqti bo'lsa ketadi u ortga qaytmaydi endi siz bilan man o'sha biletga tushib qolamiz xolos demoqchimizki biz o'tib borayotgan vaqtimizga tushib qolmaylikda ertaga allohni huzurida alloh subhanahu va taolo har bir tushirayotgan oyatlar har bir tushirilayotgan suralar behikmat bejiz yer yuziga tushirilmadi zalzala surasida astaidu billah yamal zarratin yaroh dedi xudoy taolo sizu bizga nasihat qilib o bandalarim zarra misqolacha yaxshilik qiladigan bo'lsalaringiz uni hech qachon unutilmaydi zarra misqolicha degani changamdek ko'zimiz tushib qoladi yozgi kunlarda kunduz issig'ida quyoshni shu'lasida yoki bo'lmasam shunaqangi bir haligi e, tutun bo'lganda shunda zarra zarra kichkina kichkina ana shuncha yaxshilik qilgan bo'lsak ham u uni ollohni nazrida unutilmaydi siz bilan biz bugun ming so'm berib qo'yib unutib yuboradigan bo'lsak lekin allohni nazrida o'sha ham unutilmaydi agar o'shanga beriladigan mukofot butun bir boshlik jannat bo'ladigan bo'lsa alloh albatta va'dasiga vafo qiladigan zot beradi endi oyatni davomida agar o'shanchalik yomonlik bo'lsa ham unga ham mukofoti beriladi qancha mukofot berilishi kerak bo'lsa o'sha beriladi deydi shuning uchun azizlar har bir daqiqamiz har bir soniyamiz o'tib borayotgan bu daqiqalar hammasi siz bilan bizga g'animat